तो लोगों welcome back to my channel आज मैं आपको सिक्काने वाले कपड़े कैसे डाउनलोड कर सकते हैं Cyberpunk two thousand seventy seven वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर सो गई आप क्या अभी भैया ये फोन भैया ये एंड्रॉयड फोर से लेकर एंड्रॉइड टेन तक और आई एंड्रॉयड सब में चलने वाले हैं सब डिवाइस में चलेगा और वैसे भी बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट्स की तो आपके पास बस मिनिमम बस वन से टू जी बी रैम तक का फ़ोन होना चाहिए एंड ऐसा करते हैं शुरू शुरू करें मगर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें तो बिना टाइम में शुरू करते हैं आप लोगों को अपना जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना सर्च के ऑप्शन पर जाके लिखना है लिखना आपको आपको जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है वो आपने करना है थोड़ा सा लोड लेगा पर जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है वो जैसे स्टार्ट हो जाती है फिर ओपन वैसे आपके सामने फर्स्ट नारा होगा happy upon two thousand seven by download for Android at T K and gold I U S and अभी हमें इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे इसके ऊपर क्लिक करते थोड़ा सा लोड लेगा थोड़ा सा लोड नहीं देते हैं इसको तो ये जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ओपन हो रहा है और ये ओपन हो गया है और अब आप गाने लोग आर्टिकल पढ़ने तो आप लोग पढ़ सकते जगह का जगह वे रिक्वायरमेंट्स हैं Android four point zero and above Android ten I S ten and above आप लोग देख सकते हैं फोर्टीन भी सबका फाइल है आप लोग सोच कि आपका एंड्रॉयड है या आई ओ एस है में एंड्रॉयड चूज़ करता हूँ और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे भी ओके का ऑप्शन आ रहा है हमें उसके क्लिक करना अभी यहाँ पे हमारे तीन डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना चाहिए तो ऑप्शन आ रहा होगा उसके बाद डाउनलोड डाउनलोड हो रहा होगा जैसे आप लोग देख सकते हैं इसको डाउनलोड होने गए और जैसे आप लोग देख सकते हो एंड पे रह गया और बस थोड़ी देर में हो जाएगा एंड बस five three two one and let's go and ये हो गया अब आपको बैक जाने के लिए स्क्रीन पे अब आपके ऊपर ऑप्शन आ रहा है वो आपने तो क्लिक कर तो क्लिक करते आगे बस आई बस आ हम इनको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे गाइस मेरी थोड़ी लो डिवाइस है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगे सो टाइम भी लेने के यार थोड़ी देर में हो जाएगी इंस्टॉल हो गया गाइस तो गाइस अभी तो वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी गेम इंस्टॉल हो गया अपने को क्यों चलाएंगे आप के सामने आते ही आप लोग इस साइबर पॉइंट सेवन और आपको भी इसको क्लिक करना है आपकी गेम ओपन हो चुकी है मतलब गाइस आप लोग गेम सिंपली से इंस्टॉल हो गई है एंड गाइस जैसे कि देख सकते हैं भाई यार ये देखो गाइस एंड चलो गाइस अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं अगर आप लोग आए तो लाइक कर देना चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना